Serikali nchini imesema itaendelea kutoa miradi mbalimbali mbali ya Ujirani Mwema kwa jamii zinazoishi pembezoni mwa maeneo ya hifadhi, hasa kwenye vijiji ambavyo vitaongoza kudhibiti matukio jangili ujangili wa wanyamapori. Hayo yamesemwa na naibu waziri wa maliasili na utalii Mary Masanja katika mkutano wa hadhara uliofanywa kwenye kijiji cha Bisarara wilayani Serengeti mkoani Mara, ikiwa ni mwendelezo wa ziara ya mawaziri watatu kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI, Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo na Makazi na Wizara ya Maliasili na Utalii ya kusikiliza kero za wananchi. Katika nukuu yake amesema kwamba kuhusu suala la miradi ya ujirani mwema, kuna baadhi ya maeneo bado ujangili unaendelea na utaratibu uliopo hivi sasa ni kwamba utapelekea miradi hiyo kwa kijiji ambacho kimepunguza au kumaliza kabisa matukio ya ujangili. Hii ni News and Updates.